え အရင်တော့ old parenting ကိုပဲကြည့်လိုက်ကလေးကို warm လုပ်ရမယ်နှွေးရမယ်ချစ်ရမယ်ခင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတိတ်မလုံနိုင်ဘူးလေမလုံနိုင်ဘူးကိုလည်းကမန်းကရန်ယုံကြည်ရတယ်ကလေးလည်းကြောင်းကားလာရင်ကောင်းကောင်းကမန်းကရန်တင်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ရတယ်ချိန်မြောင်မလဲမနေလောက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလှုပ်ချင်တာတွေကကိုတိနေတယ်ဒါတွေလှုပ်တင်နေဆိုတာတိတယ်ဒါပေမဲ့မလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုံနိုင်တယ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့နော် love and care ကောင်းကောင်းပေးလို့ရတယ် warm ကောင်းကောင်းပေးလို့ရတယ်တချို့မမေဆိုလက်ဆွဲနေပြချက်ကျွေးကြတာနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် အထူးသဖြင့်တော့ဖေဖေတွေမမေတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုလုတ်ပြီးဖေဖေကလည်းသူရုံသူသွားတယ်ကမန်ကရန်မမေကလည်းသူကသူပြန်လာတယ်သူလည်းရုံလုတ်တဲ့လူဆိုပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တော့ဟိုမှာဖေဖေစားချင်တာလည်းချက်မထားနိုင်ဘူးလေအတခုဆိုလဲအကျုပ်လေးကျော်စားလိုက်ပါတော့အဲ့လောက်နဲ့ပဲဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာမမီတို့ဒီအေးအေးဆေးဆေးလေးချက်ပြုတ် ပြီးတော့ကျွေးနိုင်တယ်မိသားစုနောက်တစ်ခါမိသားစုထမင်းဝိုင်းဆိုတာလေးတွေအဲ့ဒီမှာဖြစ်လာမယ်ခါတိုင်းကမိသားစုထမင်းဝိုင်းဆိုတာရှိဖို့ရှားတယ်ခုခေတ်ဒီမှာအရန်ရှားတယ်ဖေဖေလည်းမုတ်ချုံမှပြန်လာသူကသူပြန်လာမှကိုကျွေးရတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေက အရန်မိသားစုတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ cohesive ဖြစ်တယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့စီးကပ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတယ်အဲ့ဒါအမြတ်အဲ့ဒီရင်းနှီးမှုကိုအသုံးချပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုကိုကိုပြင်စေခြင်းနဲ့အကျင့်ကလေးတွေရှိရပေါ့ကိုပြင်စေခြင်းနဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေရောဒီကာလကိုဟိုဆက်နွယ်ပြီးအသုံးချလို့ရတယ်။ချတာပေါ့တမီးအဲ့မှာမှာအများကြီးဆက်နွယ်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်။ဥပမာကလေးကိုဒါမကြိုက်ဘူးဒါလောက်တာမကြိုက်ဘူး။ဥပမာဆိုပါတော့တမီး screen time ပဲထားလိုက်ပါတော့ကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာ ဟလာဥမာအိမ်ကအိမ်ပေါ်လေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပခိုးပဖွားပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပြန်လာတဲ့အချိန်ပေါ့အเจ้าကကလေးကပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကပြရင်ပြထားလိုက်လိမ့်မယ်လေကိုကမပြချင်ဘူးဆိုရင်ကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီဒါကိုစီကန်းလုပ်လို့ရတယ် screen မပေးဘူးကိုနဲ့အတူတူ နောက်တစ်ခါတမီးတို့လည်းသိပါတယ်ခလေးကိုချစ်ရင်ခိုင်းပါခလေးကိုချစ်ရင်သူ့အရွယ်နဲ့သူလုတ် တက်တာလေးတွေလုတ်ပေးပါဆိုတာကိုမလုတ်နိုင်ဘူးကိုမှမရှိတာဟုတ်ဒီအချိန်မှာကိုရှိနေပြီကိုရှိတော့ကိုဈေးကပြန်လာတယ်ဆိုရင်လည်းတမီးရေရော့ဒီမှာမမေးအတွက်ချင်မောင်ရက်ကလေးချွေလိုက်ပါအောင်သူလုတ်တက်တာလေးကိုသူလုတ်ခိုင်းမယ်နော်ဟိုတသားရေအမေကလေးကောက်လိုက်ပါအောင်ကအစကိုအဲ့ဒါလေးတွေတင်တင်တင်တင်သွားရင်ကလေးကိုကိုအိမ်မှာဘယ်လို value တွေထားလဲဘယ်လိုတန်ဖိုးတွေထားလဲအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကလေးကို ပေးလို့ရတယ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့မှာမှဟို parenting style အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘယ်လို parenting လုပ်မလဲတကယ်ဟို positive parenting positive parenting က style မှာတခြားအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခလေးကောင်းတာလုပ်ရင် recognize လုပ်လိုက်မယ် နော်အတိအမှန်ပြုလိုက်မယ်အတိအမှန်ပြုလိုက်မယ်ချီးကျူးမယ်ပြီးရင်ဟဲ့တော်လိုက်တာတမီလေးမေမေတမီတို့တခြားမမေချစ်တာရော့မမေဒါလေးလုပ်လို့အတွက်ဒါလေးတက်တက်ကြိုက်တဲ့ချောကလက်ကလေးစားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကလေးကို guideline လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပုံဖော်ပေးလို့ရပါတယ်အရန်ကိုအားတာပါတယ်ဟုတ်သမီးတွေ့ကြုံတာဒီချက်ကြီးရယ်ဟိုအမ တားကြီးပေါ့နော် Orata solution သူကစိတ်ကလုံးဝမရှိဘူးစိတ်ကလုံးဝမရှိဘူးဆိုပစ္စည်းတစ်ခုမှသူကစာဖတ်တယ်ပေါ့ချေရဲ့ဟိုမုံနဲ့စာဖတ်တယ်ဆိုပြီးမုံထုတ်ကအမိုက်ပုံးနဲ့မလှုပ်ပြဒီတိုင်းပဲအဲ့တစ်ခုကဒီတိုင်းမှာအဲ့ညမှာချားတယ်နောက်တစ်ခုကိုသူကိုင်းပြီဆိုနောက်တစ်ခုကလှုပ်တော့ငါးခုသူကိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါးခုငါးနေရပွားပွားနေပွားနေပွားတော့အင်အားအလုံးလုံးတဲ့အန်ဒီနဲ့သူနဲ့တကြက်ကြက်ကိုဗစ်ကာလမှာကြာတော့တမီးကအန်ဒီကလည်းသူ့ကလေးစိတ်မချတော့ဆိုတမီးကဟိုလာစာပြေးနေပဲခွင့်ညလာသူ့ပေးလိုက်တယ်ခွင့်ညလာပေးလိုက်တော့အိမ်မှာမိသားစုပဲကြံတော့ ဩရတကိုတန်ဘာတာဝင်ပေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတော့သူကစိတ်ကလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းတာကိုတမီးကပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့လည်းလုံလိုက်တာပေါ့သူကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းလုံးဝတော့တင်ရတဲ့အဲ့အချိန်မှာတမင်တကာသူ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်အမကသူ့ပုံစံတိုင်းထားထားရတယ်ထားတာသူတင်ရပြီတင်ရတဲ့အခါသူမြင်လာတယ်မြင်လာတော့အဲ့အကျိုးဆက်ကအခုဟို တရားရခိုင်နှုန်းမဟုတ်ပင်မဲ့လေ80ရာခိုင်နှုန်းတော့စီကန်ရှိတာလေနောက်ပိုင်းတရားနောက်ပိုင်းတရားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းစာတက်လာသူပြောတယ်ပြီးတော့အန်တီပြန်လာတဲ့ချိန်မှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာမေမေပေါ့နော်မေမေခေါ်ထားတဲ့အန်တီကအရန်စကားများတယ်ပွားစီပွားစီနေဘယ်တော့ကြည့်ပဲသူ့ကိုလေကိုချင်းစာတက်ပြောပြောလေဟိုတတတတတို့ဖွားတဲ့ဟာလုံးဝတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူပြောမှာပဲမပြောပင်မဲ့လေဟိုသူနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုလည်းကြာလဲကြာရော အန်တီတော်အန်အောတယ်ပြန်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူသူတက်တက်ချာချာကိုကိုချင်းစာတက်သွားဒီကဘလောက်ပင်မန်းလဲအလုပ်လုပ်ကအိမ်လောက်ကပြောင်းသွားတာပေါ့ manners ပါပြောင်းသွားအဲ့ဒါဒီ covid ကာလနှစ်လမှာရှိရဲ့အမျက်ပဲဆိုတော့အမကိုယ်တိုင်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကျောင်းသွားတက်လို့သူများကြီးမှာသွားနေလို့ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဗဇက်ကဘလောက်ပဲပြော့ပြော့ तू မပြင်ဘူးမပြင်ဘူး तू ကဘယ်တော့မှခံပြောတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့မေဟုတ်ကဲ့မေပဲပြောရင်တော့ထားသိလိုက်တယ်နောက်တစ်မိကျတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲပြောလို့ရှင်တော့ तू သိနေဒါပေမဲ့လည်းအများနဲ့ပြောနေရတယ်အခုအဲ့ဒါလေးတော်တော်ရော့လာတယ်ပေါ့လေဒါတန်ရှင်းလောက်ခိုင်းနေဆိုတော့တန်ရှင်းစလောက်ခိုင်းတော့က तू ကဟိုလုံလုံလားလားလှုပ်ချင်လားတကယ်လို့ဒါကတသားကလုံလုံလားလားလှုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့တစ်ခါလေချုပ်ကလေးရကြအိမ်လှုပ်ဆိုမလှုပ်ချင်ဘူးပြင်းနေအဲ့ဒါမျိုးကိုရောဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်မမီတင်ထိုင်လိုက်ပြီးထိုင်လိုက်တော့သူတို့ပြောပြတာပေါ့လေအခုကကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေမေတို့မှာ မှာ business ကလည်းမကြောင်းဆိုလည်းပိတ်ထားရတယ်။စောက်ထုတ်ဝေရတယ်စောက်ရောင်းရလားမရောင်းရလားမသိဘူး။ဒီနှစ်ခုကအမားတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဟို business ပေါ့နော်။ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအိမ်အလုပ်တမားကိုလည်းအမားတို့ခေါ်နိုင်လားမခေါ်နိုင်လားဆိုတာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်မခေါ်ခြင်းနဲ့မခေါ်နိုင်ဘယ်လောက်ကြီးလဲမသိဘူး။ဒီတော့အကုန်လုံးအားလုံးမိသားစု meeting ခေါ်လိုက်တယ်အမ။ခေါ်ပြီးတော့ကဲအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီဘာတောင်းယူကြမလဲ။ဖေဖေလည်းအလုပ်လုပ်ရမယ်မေမေလည်းလုပ်ရမယ်။ဟို တတလေးလုံးကနီးထားလေးလုံးမလေးရောက်ကိုနိုင်တဲ့တာဝန်ကိုယူဆိုလဲဆိုတော့သူ့အမဒီဟာလေးတော့မမေတတလှုပ်စေချင်နေဆိုတော့သူမနဲ့လက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုမနက်ခင်းတစ်ပိုင်းကိုအိမ်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးွားပြီဆိုကျန်တဲ့အပိုင်းကကျန်တဲ့ဟာသူ့အလုပ်မဟုတ်တော့သူ့အလုပ်တာဝန်မရှိတော့ဘူးသူ့တာဝန်တသက်မှတ်မှတ်ကလေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တိုင်းတော်တော်မကြဘူးဘာလို့လဲဆိုအမတန်ရှင်းအရန်ပိုင်တယ်တန်ရှင်းပိုင်တော့ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြဘူးမကြတော့ လဲပုံလဲနီးလုံးပုံလုံးနီးရအစသူ့ပြန်တင်ပေးရတာပေါ့နှစ်ပတ်လောက်မှလေသူ့ဒေတာကိုမပေးချင်တော့တဲ့စိတ်ကိုလေကိုပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးပြောတာက အမေတွေအနေနဲ့စိတ်ရှည်ဖို့နေလေစိတ်ရှည်ဖို့နေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခလေးကိုလောက်တလောက်တော့စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့လေ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ20ရာခိုင်နှုန်းအတိမတ်ပြုတ်ပေးဖို့ဟုတ်ကဲ့အတိမတ်ပြုတ်ပေးအဲ့ဒါအရေးကြီးသူ့ကိုပွားစိပွားစိနဲ့ပေါ့နော်အဆင်ပြေမနေဘူးဆိုပြီးပြောမနေပဲပြောမနေဘူးသူလောက်တလောက်လေးကိုကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုအမအရင်ချီကျူးတယ်ချီကျူးတယ်ချီကျူးပြင်တတရဒါလေးတော့တတလောက်ထားပြအောင်ဒီနေရာလေးကိုနည်းနည်းလိုအပ်နေတယ်ဒါလေးတတပြန်လုပ်လိုက်အောင် အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့ချိန်မှာအမသူ့ကိုပဲလှုပ်ခိုင်းတာကွက်ကိုထလှုပ်လိုက်မလှုပ်ဘူးသူ့ကိုပဲလှုပ်ခိုင်းတယ်ဘယ်တော့မှကိုကိုယ်တိုင်မလှုပ်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုအမပြောတာပေါ့ပြန်လှုပ်လိုက်အောင်တသားဆိုနှစ်ချိန်လုံးဝချိန်မှာသူ့နောက်ပိုင်းကျတော့တိလာတစ်ချိန်တည်းနဲ့ သူပြီးအောင်လုပ်တယ်အခုဆိုသဘောပေါက်တယ်မေမေဘာမှမပြောနဲ့တော့မေမေဘလို့ပုံစံလိုချင်တယ်တတတည်ရဲ့တတတည်အဲ့တော့ကြောင့်လို့တတလုပ်ထားမယ်အခုအခုဒီနှစ်လတော့တွင်းမှာတော်တော်လေးအချိုးတော်တော်ကြာလာတယ်တစ်ချိန်ခုနပြောအရင် value တွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အရင် value ပုံစံတွေပုံစံတွေအဲ့ဒါလေးကတော့ covid ကဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကလေးတွေကိုပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုအခုဒီ covid ပြီးသွားပြီမယ်အဲ့ဒါလေးကဆက်ပြီးတော့သူ့မှာအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်သူ့မှာအကျင့်ဖြစ်သွားပြီအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုလည်းမပြောတယ်ကြောင်းပြန်တကယ်လို့ခွင့်ခဲ့မြေစပယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှစနေတူးနေနှစ်ရက်တော့တတဒီတာဝင်နေတော့ တော့ဆက်ယူပေးပါအိမ်ကအန်တီလည်းပင်မန်းနေပေါ့နော်ကျန်တဲ့လုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့လေသူလည်းအနည်းဆုံးတော့သူအမှိုက်ကိုသူပြစ်တော့မှာပဲတအိမ်လုံးတန်ရှင်းရင်မလုပ်တော့မှသူအမှိုက်ကိုသူဒီပေါ်မှာမထားတော့အမှိုက်ပုံးတဲ့တော့ပြစ်တော့မှာပဲအဲ့ဒီအကျင့်ကြီးကပါသွားပြီလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ซีฟัม caring for well-being